نیکو هموطنان عزیز و گرامی هموطنان مهربان میخواهم که دو سه تا سخن کنم امروز در باره این شرایط امروزه که ما به هست این مصیبتی که به سر خلق ما آمدگی است و به سر خلق دنیا آمدگی است این کرونا ویروس وای دفعه ما یک تا ویدیو زاپس کرده موندگی بودم به همین سبب همین کرونا ویروس کسل برآمدن من ده روز میشد که من از بالیسا برآمدگی هستم ما همه کامنتری شما خونده برآمدم آمدم якчанд та ҷавобҳо нависагӣ ҳастанд барое ки шумо ба бо ҷавоби далел шавад ҷавоби аниқ шавад ки шумо вай кардан тавонед истифода бурдан тавонед ҳамватанони азизу гиромӣ бори дигар мегӯям ин касали коронавирус аз сабабе ки аз моҳҳои декабр ин паҳн шуд дар тамоми халқи дунёю то ба ҳамин рӯза мана мисол овозаю вайаш ки бисёр кибар шуд ин дар майнаи сари одамо шест ман духтур нестам ман духтуре э, табобат мекардагӣ нестам не ки ман доктори илмҳои равоншиносӣ ҳастам ҳар як касал пеш аз оне ки дар бадани шумо ҷо мешавад аввал дар фикронаи шумо ҷо мешавад вақте ки дар фикронаи шумо ҳавай ҷо шуд ҳавай ба шумо наздик шудан мегиранд не ки барои ҳамон ҳар як касал ҳам ҷиҳати рӯҳонагиш аст ҳам ҷиҳати ҷисмонагиш аст анакун ҳамин касал аз воҳимашу мушкилишу вааш таги 8-90 фоиз ин аз ҷиҳати рӯҳона шумо азоб метиҳад ана даҳ-бис фоиз аз ҷиҳати ҷисмонӣ ана ҳашт рӯзе ки манам хоб кардам аввал хона ба ҷисмонӣ сахт азоб кашидам ҳамин устухонҳои баданат дард мекунад баданат ранги латтабарӣ мешавад қувват нест ҳамин ҳашт рӯзи аввал қариб даҳ рӯзи аввал ман ҳамин хел будам азоби сахт кашидам росте гап манам вақте ки ман мегӯям ки шумо ба фикрона управлят кардана ёд гиред роҳбарӣ кунед ин мазмуне надорад ки ин касал ба диққат натиҳед шумо ҳам то ҳа гузашта мебуравад не бародаро шумо бояд ки нағз фаҳмед ки якумин коре ки бояд кунед шумо таҳлука ба нафта воҳима ба боа нафтед чӣба ки чӣ қадар ҳамина шумо агар ке қабул кунед ки ҳамин касал касали одамкуш аст ҳамин касал касали мушкилӣ аст ҳамин қадар одами дунё мурд аст инчи шумо ҷиҳати гандагиша ки фикр кардан гирифтед ҳамин шумо бо оҷиз кардан мегирад бо азоб додан мегирад анакун неки ҷиҳати беҳбудиша ки фикр кардед аз ҷиҳати рӯҳонӣ шумо тезтатар сиҳат мешед ҳамин организми шумо худаш мубориза бурдана сар мекунад чунбаки организм ба механизми залажит карда мондагӣ парвардигор ки вай худаш мубориза мебарад барои санд шуданаш ана ин як дуюм аз ин ҷиҳати рӯҳониша гуфтам ман ҷиҳати ҳамчун психолог ҷиҳати рӯҳониша мегӯм шумо ба ману шумо бояд фаҳмем ки ҳаёт бо давом дорад коронавирус қатъи қиёмат қоил намешавад ҳаёт давом дорад аз баҳри зану фарзанд аз баҳри ояндаи худ аз баҳри э, падару модар умеда не карда зиндагӣ кунед ниататон чист ниататон чист ниататонро ба қувват кунед ва шумо ба қувват метиҳад ва шумо ба рӯҳан қувват метиҳад вақте ки ва шумо ба рӯҳан қувват дод ин шумо ба ёрдам мекунад ки тезтатар сеҳат шуда бурояд дар ин касал анакун ҷиҳати ҷисмиша мегӯм шумо ба ҷиҳати ҷисмиш бародарои азизам ҳамаи рекомендатсияҳое ки Э, маслиҳатҳое ки духтуро метиҳанд ва я эҳтиёт кунед ва ба эътибор тиҳед ма агар ки ҳамон духтуро гуфтагӣ шана мекардам мумкин манам сиҳат намешудам форме ки ман касал шудам рӯи ҳамин гапҳое ки духтура гӯш мекунам имрӯзанда ва мебинам ба назарам ки ҳамин коронавирус се хел гузашта истодааст се хел як намудаш мулоим гузаштанаст тоест лёгком форме гузашта истодааст як намудаш байн мобайнан гузаштааст як средне да мобайн гузашта як намудаш не ки тижоли форма гузашта истодааст формаи сахт хатти гузашта истодааст анакун ба назари ман ки ини ман ҳамин средни формаш буд чӯба ки бачаое ки лёҳки форма хатти гузашта истодааст ранги гиреб бар ин шаш рӯз панҷ рӯз ба сая шуда хеста истодааст ман таги шонздаҳ рӯз хоб рафтам анаҳози бо даҳ рӯз шуда ба лиса буромадаги ман нав қуввати баданам омада истодааст нав устухонҳои баданам ба қувват омада истодааст ҳис карда истодам ҳамин 14 рӯз мана гуфтанд ки дамашне карантин башинед ҳамин гап рост будааст ман акун ҳис кардам ҳамин баъд аз даҳ рӯз ки гузашт ба ҳис кардам ки нав қувватам худаш ба ҷудо шуда омада истодааст ин қувват пештартар ҳамин набуд пештартар ман худамам сустис мекардам ҳозир нав пайдо шуда истодааст мақсади гапи ман чи ман тамоми комнатама ҷудо кардам хонаа ҷудо кардам полностю ҳамин як рӯзба мумкин ки ду термос се термос ман оби ҷӯш нӯшидам ҳамин доимо оби ҷӯша баъзан асалхатиалараш карда неки доимо нӯшидан гирифтам ҳамин ман ба бисёр ёрдам кард дусета шогиртом аз ҳамин душанбе дороҳои ҳамин вои табибии тоҷикӣ карда овард ростика ман худам намедонам вои чӣ бошад ман воя хӯрдам ва ё ман ба ёрдам кард ман тестатар сеҳ шудам вақте ки неки ман ба лиса ба афтидам вақте ки ман ба лиса ба афтидам як рафиқам дар россия касал шуда аз болница баромада буд ҳамин коронавирус шуда тижоле форма шуда буд вай бечора бист рӯз касал хоб рафт болница баъд дар москва сиҳат шуда баромад вақте ки болница ба фуромадам хотирам ба ҳавай расид ватсап хати ҳамон ба нависдам гуфтам акои абдураҳмон шумо соз шудед ме чихел шумо ҳамин бист рӯз ба банд нақд шуда баромадам ҳозирам дар машини карантин бастам ба ваҳ ман ба гуфт ки вақте ки гуфт мо дар москва касал шудем ҳамин духтурои рӯз ҳар сари ду соат моям маҷбур мекард ки шикам хати хоб равем шикам хати хоб равем беболишт беболишт вай ҳамин лёгкия маҷбур мекардааст ки мисол ҳамон об нагирад тагашба 15 минут нафас каше мегуфту як намуд гимнастика тоест ҳамин шикам хати хоб раведу нафас каше даста пушт багирифта ҳамин фоидаш бисёр буда гуфт ки ҳамин духтурои рӯз сари ду соат мо ҳамин чиза мефармед вақте ки ман фаҳмидам ки ҳамин одам тижоли форма касал шуда сия шуда буромад дилам пур шуд дилам пур шуд ки ман худо хас сеписа шуда мехезам баъд ман гирифта ҳамон машқҳои ҳамон одам гуфтаги аз сари ду соат кардам ҳар саҳар мехестам ман лёҳки гимнастика мекардам дихателни гимнастика вай панҷ вақт намозҳо мехондам ҳама чизи бузургтарин сахт такя ба худованд кардан табаккалаша ба худо кардан шубаки дар ҳамин дунё ягон кас дунёгир нест бародаро дар дунё ягон кас дунёгир нест ҳама серавно мурда мебуравад ин мақсади гапам чи акон аҷал наомада бошад ҳамин касалхати шумо намемуред аҷали шумо ҳамин қаде не ки ин мазмуни оне надорад ки шумо беаҳамият шавед ҳаме гуфтагии духтура кардан дар кор ман хулоса мемеёме ки ман ягон каса заразид накардиам аз сабабе ки ҳаме хешу табора мо ҳаме мисол оиламу ва ё ҳамон гуфтагиҳо духтура ман итоат кардам ҳаме фарзандҳом оилам як рӯзба шаш бор даҳ бор намакоб қатӣ даъни биняша тоза кардан мегирад телевизорро ба гӯш кардам ки гуфт ки кадом як духтуре амин вай эрониҳо гуфтанд ки ана се рӯз дар кор аст ки ҳамин вирус то организм рафта расти наша значи ҳамин дар муддати се рӯз ё даҳну бини ба якми ҷоба мемона ҳава агар ки ману шумо доимо гигиени худамоа нигаҳ карда тозагии худамоа нигаҳ карда вай кунем гуфтагиҳо духтуро бо агар ки итоат кунем ҳавай осонтар мегузарад ҳам мумкин ки касал нашавед агар касал ҳам шавед легки формаи тестатар мегузарад барои ҳамин бародарои азизам ҳамин гуфтагии духтура кунедон ҳамин гуфтагиҳош накунед хона ба пиёз ман мондам ба чиснок мондам имбиро асал қати ҳар рӯз мехӯрдам ман ман ҳамин корро кардам анакун баъзе инҷа камитро хонда баромадам баъзеатон нависта ки «Э, мегӯяд шумо нағаа пулдор кастед нағз нигаҳ кардагастан ба лисаба дигаро ба азок не бародаро ин хел нагӯядтон ҳамин шумо майне нигоҳ кунед агарки майне саратон ба шумоҳо қабул карда бошед ки ҳамин давлатамо нигаҳ намекунад давлатамо бад аст шумо ҳамон чиза кофта меҳистед шумо ҳамон чиза боварӣ доред дигар чиза бовар намекунед серавно чибак чибак шумо ҳамин худатун боварӣ худатунба ҳамона ҷо кардед бародари азизам ман ба миллатам сахт бовар дорам ба ватанам нағз бовар дорам ба шумо нағз бовар дорам ба ҳар якти шумо нағз бовар дорам барои ҳамон баромадҳои ман баромадҳое ки ман мекунам барои ҳамон одамое ҳастанд ки орзу дорад ки ин ватан обод кунад орзу дорад ки миллат обод кунад фаҳмидед ман барои ҳамон одамо хизмат карда истодаам барои ҳамон одамо ин баромадҳоя мекунам ки нияташ пок аст ниятатон чи аст шумо ба кадом ният ам ин гапа мезанед ниятатон чи аст баъзеотон мисол комментарҳо хондагиам нависдаги ҳастанд ки маълим гапа росташа гуфтан дар кор дуруғаша гуфтан дар кор не шумо гумон мекунед ки ман дуруғ мегӯм ман ба дурӯғгӯӣ чӣ даркор аст ман ба дурӯғгӯӣ лозим нест бародару азизам ман шумо ба росте гапа мегӯм ба шумо аз сабабе ки ҳамин худатона ҳамон чи ба бовар кунондед ки мумкин ки давлат ба гад аст ё ки мисол ҳамин коронавирус мекушад одама шумо ҳамон ба боварӣ доред барои ҳамон шумо бовар намекунед гапи рост ба гапи дурӯғ ба баъзе шумо орзу мекунед ки ҳозир ман хезам давлатта танқид кунам ҳозир ман гӯм ки одамо мурдаест оза коронавирус як гала мурда бурафтагӣ бародарои азизам баъзе одамо мемурад аин касал як тоҷико мурдагиш не аин касал аин касал дар ҳақиқат тамоми дунё ба одамо мурда истодааст не ки ман гумон мекунам ки ҳамон одамое мемурад ки ин коронавирус бисёр сахт пажғал мекунад одама назарам ба назарам ман духтур не ки аз сарам гузаронидаги ч чиза таҷрибаи гузаронидаги мегӯям ҳамин <clears throat> ин касал ҳамин хел сахт иммунитети шумо пас мекунад вақте ки иммунитети шумо пас кард аммо одамое ки касалҳои кӯҳна доранд дигар хеле касалҳо доранд мумкин ки ҳамон касалҳошон авҷ мегиранд барои ҳамон қадар якякбора панҷшаш намуди касал ки авҷ гирифт организм мумкин зӯраш намерасад барои ҳамон баъзе одамо мегузаранд акун мо гузаштагон ба фақат дуо карда намодаркор ҳеч кор кардан наметонем ману шумо банда ҳастем ин дасти худованд ба худованд ҷона додааст ҷона худованд мегирад бе коронавирусам рӯзатон буд шавад мегирад ку ҷонатона барои ҳамон ин ба на ҳукумата гунаҳгор кардан дар кор на дигароя на дигароя акун <coughs> не ки ҳукумата мо бояд дастгирӣ кардана мо дар кор халқи мо бояд ватана мо боз дастгирӣ кунад ин беҳаз зарур халқи мо ҳозир ҳамин ба як муҳтоҷиш аст ман ин комментарои шумо бисёраша хондагӣ ҳастам ман навистагӣ ҳастам худам ба бале албатта мо карда истодем бародари азизам ма ку худам ки нафс ки сиҳат шуда хестам карда истодем Э, як сад оила ба гидет аст ҳозирмо аз влогерое ки дар ми москва ҳастанд ва о ба рӯйхат аст ҳамон э, голос мигрант ба муроҷиат кардам ки ман ба ҳамн рӯйхатотонам роя кунед роя кардан мо ростигап э, сад оили дар муҳоҷиро ба дастгирӣ карда истодем ҳозир ҳам имрӯз ба худаш ба уже во харид карда истодем ҳар якташ ба таги шаст килое хурду хӯроку вай чи вай худи ҳамон голос мигрант вай дорад пакет дорад ам як услуга дорад амихел биринҷу рӯғану хурду хӯрока ҳамин хеле ҳамон бачаҳое ки кор надоранд ҳамон оилаҳое ки сахт муҳтоҷанд ҳамон оилаҳое ки фарзандҳошон қатъи ҳастанд мисол занакҳое ки ҳамон ҷо мондагӣ ҳастанд акун насиб миллати мо ба ҳамин насиба мо бубудааст барои ҳамо ҳама мо якҷигар дастгирӣ кардан мо дар кор ин беҳад зарур мо бисёр ин куракардагӣ мекунем бо мекунем барои акун дар россия як сад оила ба мо дастгирӣ карданд то истестонӣ ҳозираш ба аинҷи ба мо мехоҳем як ақлан як 200та духтуромон ба дастгирӣ кунем духтуромон ба ҳамн астару либосашу вайашу хӯрокашу вайашу ба ҳама ҷиҳатад як 200та духтуро ки инфексиони болисова кор карда истодиянд имрӯз инам пул ҷудо карда заказ кардем худо хайр мебиёд пага наздикӣ ба ҳамин ҳафта ба метиҳем чиба чиба ки духтуромо ино ҳамон одамое ҳастанд ки ҳозир ҳама фронти ганда ба кор карда истодиянд мова бояд дастгирӣ кунем ва ё риск карда худошон ҷоношон вай ба монда рафта хизмат кардастанд барака обан ҳамин духтуро барака обан накун аз ҳамин э, фаҳмишашон аз зурашон мерестега карда истодиянд илоҳи барака обан ин кора кардан дар кор мекунем ҳама мо кардана мо дар кор ҳозир вақте омадааст ки ҳар як фарзанди тавонои ин миллат хизмати халқа кунад ман гумон мекунам ки миллати мо беҳад фарзанди тавоно ба муҳтоҷманди фарзанди тавоноа ин миллати мо муҳтоҷи олимай муҳтоҷи инженерай муҳтоҷи технологай муҳтоҷи лёчики ба қувватай муҳтоҷи деҳқони ба қувватай бовар кунед агрономи сиҳат намеёбем агроном аз бухорои самарқан овардаги ҳастам технологи сиҳат намеёбед аким куҷо меборед ин миллати мо ҳозир ҳама қадар муҳтоҷи одами тавоно ҳаст ки бародаро хонед тавоно шавед миллатамо обод кунем баъзе шумо ҳам поёнба мешинед бо критиковат мекунед ту духтур не яктарафшен бизнесмени бизнесмени так он духтуро ин гапотона партият бародаро ман маслиҳатҳои ман барои шумо дар корам ниен ҳама одамое гӯш кунед ки шумо ба фоидаш ҳаст ин маслиҳатҳои ман барои ҳама одамое ки мехоҳад ватанамо обод кунем як чиз дигараша гуфтанам ки бародарои азизам ҳамон касе ман набояд ки критиковат кунад ки амман зиёд кардагай барои ин миллат агар ки амман зиёд кардагӣ набошед барои ин миллат шумо ҳақ надоред мана критиковат кардан ба шумо бигӯед ки шумо чӣ кор карда гастед ман бигӯед ки ҳамин ҳозир да байни ҷавоно мо ягон тоҷик аст ки дунё ба тоҷикӣ муаррифӣ карда истода бошад ман ба нишон тед ягон тоҷике ки дар дунё дар ҳамин тамоми дунё тоҷикӣ муаррифӣ карда истода бошад ман номи тоҷика дар тамоми дунё бардошта истодаам ман умрам ҳамин ба дода истодаам чунки номи миллатам ба пеш бурод номи халқам ба пеш бурок халқи мана фақат ҳамчун гурузчику ҳамчун аробакаш нашиносанд вақте ки қабати ман ба даҳта чемпиони спорт бурод даҳта олими дигар илмо бурод даҳта олимои ҳархела бурод халқи кинорежиссёро бурод музиканто бурод култура қабати ман ба панҷота ки духтуре бақувват буромади дунёи шавад номаша дунё гирад ин хеле не ки як кабинет ба кор куна худаш бинад дунё гудда борай вай баъд мебине ки вақте ки тоҷик мегӯн як кас ҳурмат мо мекунад мо бояд ки ҳанамин нақшае ки дар як си соли ахир дар майнаи сари мардуми бегона пайдо шудаги ай мардуми бегона менре чӣ гумон мекунад ҳай тоҷик мумкин ки марди коре метавод мумкин кори сиёҳ карда метавод мо ҳамин нақша қолаба шикаста намо дар кор як дуюм худи майнаи сари мардуми тоҷик ба ҳамун чизе ки ҷо шудаги аст ина нест кардан дар кор майнаи сари мардуми тоҷик ба чӣ ҷо шудагӣ гумон мекунад бечорао ки ман ҳамин кора кардан наметавом худнобовар шудагӣ халқи мо дилшикаста шудагӣ аксе ки намехонад одам нахонад вақте ки китоб нахонд амехелай фақат гапи кӯчахате фикри дигарова гуфта мегардад яке вақте ки шумо бисёр китоб хондед илм омӯхтед профессионал шудед шумо ба ягон кас фикратона дузида наметод фикри худатона ҳаёти худатона сохта ба пеш рафтан мегиред барои ҳама қадар мо бояд ки ин қолаба шиканем ин қолабе ки э, давлат ба боварӣ нест миллат ба боварӣ нест фақат гумонбарӣ фақат маҳалчигӣ фақат дилшикастагӣ фақат мардикоре наход ки одам орзуи мардикоре кунад як умр мо бояд ки ин қолаба шиканему аз фикронаи мардуме мо тамоман бироварда дур кунем чубаки мардуме мо халқи мо халқи тавоно аст халқи меҳнатдӯст аст мо бояд ки дастгирӣ кунем ин беҳа чизи зарур ай бачао ҳамватану азизам агар ки мана ҳозир туп мана ману шумо пулдор мебудем ман ҳозир ҳамаи рӯз шишпишта дуо карда дар ҷойгаҳи намоз гиря кардам ки парвардигор агар ки ту ман ҳамаи рӯз миллиардер мебудам ман фаҳмидам ки якта ҳамин аппарате ки ҳамин искусствени дихани метиҳад таги чилучанд ҳазор доллар ба баромадааст пештартар ҳамин якуним ҳазор то се ҳазор доллар буд ман рост гап кофтам ки бинам як да биста ҳамин ёбам ҳамон нарасидаистуаст основной проблемае ки ҳозир ҳамин баъзе одамое ки мурда истодаанд ки шумо мебинетон основной проблемае ки ҳамон аппаратҳо нарасида истодаанд мумкин ба лисо ба панҷта ҳаст ҳафт аст хай пештатар ҳамоно дар кор набуд охи пештатар ҳаво бас буд достаточ набуд он панҷта дати ҳавай мерасид ҳамон аппарате ки искусственни дихани метиҳад ки временно то шуша лечени кардана вай карда мебурад ҳавай нарасидиаст ман номаша рости гап э, ман духтур нестам ҳава мумкин номашам хато гум шумо ба неки ҳамон чи кам ҳамон чи нарасидост халқи мо ба дар ҳақиқат нарасидост агар ҳавай ҳозир ман фикр кардам ки агар ки даҳта бачаи тоҷик ҳозир миллиардер мебуду мисол садҳо миллион пул медошт ақаллан панҷтаги мехарид ҳамина медод ҳамин ба лисоба мумкин ки ҳамино сабабгоре мешуд ки бо даҳта бист панҷота одама умраша мисол ҳаёташ ба мумкин сабабгор мешуд кӣ медонад инам сабабгор мешуд барои ҳама қадар ҳамватану аз меҳнат карда ҳамо бояд ки якдигар дастгирӣ якдигара ёд гирифта пулдор шаветон ҳамин миллат аст сети ҷиҳати нишон додана ёд гиред якум тарзи ҳаёт бурданатон қати ҳамин хел ҳаёт баред ки одам ҳаваз кунад дуюм илматона культуратон қати маданиятонон қати ҳамин миллата презентават кардан миллата нишон додан сета чӣ қати бояд шавад якум тарзи ҳаётатон дуюмаш илматон илматон сеюм тавоноятон тавоно шавед тавоно шавед халқам бам хизмат мекунед худатон бам хизмат мекунед ҳамватанои азизу гироме сахт мехоҳам ки таҳлука ба нафтед а ин коронавирус ният кунед ман ин даҳяки охири рамазон аст садақа бисёр карданомо дар кор дуо бисёр кардамо дар ҳаққи мусофиромо дар ҳаққи халқамо илоҳи парвардигор ин вабо аз сари халқи мо тестатар дур кунад ҳама қадар як чизе ки ман шумо мегӯм ҳама қадар илоҳи парвардигор меҳри якдигарамо дар дили якдигар зиёд кунад илоҳи парвардигор меҳри ватана дар тамоми фарзандҳои мо дар халқи мо зиёд кунад боварӣ якдигарро зиёд кунад фикронаи худатон ба худатон хуҷаин шавед умратон дароз бод моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ҳар як хонаводаи тоҷик ба як хонаводаи мусулмон ба хушбахтӣ биёрад раҳмати калом